の道を進むのみさてどこから潰してほしい1 Yes. Round two. Fight. もう立てなくなっちゃった。ファイナルラウンド。ファイト。波動拳波動拳波動拳波動拳

Round 2 Final round. 進むのみ波動拳波動拳波動拳波動拳 Final round.